अपने आप को म्यूट कर लीजिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी कल लास्ट में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेज में कि प्री एक्विजेशन प्रॉफिट और आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट अगर होते हैं तो उनका हमें किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी होती है अब नेक्स्ट हमारा है share of subsidiary acquiring during the course of year अब तक के जो क्वेश्चन हमने सोल्व आउट किए उनमें हमने ये मान लिया था कि एक्विजेशन जो किया जाता है वो साल के या तो लास्ट में किया जाता है या फर्स्ट में किया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर देखी जाए तो साल के दौरान कभी भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर कर सकती है उसमें शेयरें परचेज या सेल्स कर सकती है तो जिस समय अवधि में ऐसे शेयरों को क्रय या विक्रय किया जाएगा जिस समय अवधि में ऐसे शेयरों को क्रय विक्रय किया जाएगा या फिर होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर किया जाएगा उस तारीख से पहले के जितने भी प्रॉफिट होंगे पहले के जितने भी रिजर्व होंगे पहले के जितने भी एक्यूमलेटेड लॉस होंगे सारे के सारे कैपिटल नेचर के माने जाएंगे और जितने भी बाद के प्रॉफिट हैं जितने भी बाद के रिजर्व हैं या जितने भी बाद के लॉस हैं वो सारे के सारे आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट के रूप में हम कंसिडर करेंगे आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट और लॉस के रूप में उनको ट्रीट किया जाएगा अब जैसा कि कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्री एक्विजेशन जितने भी प्रॉफिट होते हैं जितने भी रिजर्व होते हैं वो हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं और आफ्टर एक्विजेशन जितने भी प्रॉफिट यानी या रिजर्व होते हैं वो हमारे रिवेन्यू नेचर के होते हैं अब बारी आती है इनको शो कहाँ किया जाएगा जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हमारे होंगे उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या गुडविल निकालते वक्त हम कैलकुलेट करते हैं कंसिडर करते हैं जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल या गुडविल जो होगी वो कैलकुलेट की जाएगी जो रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट होते हैं उनमें होल्डिंग कंपनी का जितना हिस्सा बनता है चाहे वो चालीस परसेंट है चाहे वो पचास परसेंट है चाहे वो सत्तर परसेंट है चाहे वो अस्सी परसेंट है होल्डिंग कंपनी का जितना भी हिस्सा है वो हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो किया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में नई बैलेंस शीट जब हम तैयार करेंगे तो जोड़ के दिखाएंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ दिखाया जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ है दिखाया जाएगा एक क्वेश्चन देखिए चौदह का इससे क्लियर हो जाएगा following the balance sheet given below prepare a consolidated balance sheet of Swarupa limited and it subsidy Karupa limited दो कंपनियां हैं स्वरूपा लिमिटेड और करूपा लिमिटेड अब यहाँ पे शेयर कैपिटल दी हुई है साठ लाख रुपए की और पंद्रह लाख रुपए की स्वरूपा लिमिटेड और करूपा लिमिटेड की जनरल रिजर्व दोनों कंपनियों के दिखाए हुए हैं सत्रह लाख के और तीन लाख के बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है वो देखिए और नीचे जो अलग से दिखाया हुआ होगा वो देखिए ध्यान से दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखिए सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है सात लाख का और इसका दे रखा है दो लाख का उसके बाद करंट लाइब्रेटीज दे रखी हैं दोनों कंपनियों की इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी दी हुई है पैंतालीस हजार share in Karupa limited at cost price अब पैंतालीस हजार रुपये की लागत मूल्य कितनी होगी यहाँ पे शेयर कितने इशू कर रखे हैं बीस रुपये का एक शेयर है तो ये मान के चलो कि हमारे शेयर हो गए साढ़े सात लाख साढ़े सॉरी पिचहत्तर हजार बीस रुपये का एक शेयर है तो पिछहत्तर हज़ार शेयर हमारे बनेंगे अब पिछहत्तर हज़ार शेयरों में से पैंतालीस हज़ार शेयर जो हैं वो किसके द्वारा ले लिए गए स्वरूपा लिमिटेड के द्वारा ले लिए गए अब पैंतालीस सौ पैंतालीस हज़ार शेयरों की वैल्यू अगर काउंट करें तो वो हमारी कितनी बनेगी नौ लाख रुपये बनेगी जबकि पे हम कितने कर रहे हैं ग्यारह लाख रुपये पे कर रहे हैं नौ लाख रुपए बनते हैं ग्यारह लाख रुपए हम पे कर रहे हैं अब अक्विजेशन कब किया जाता है ये भी हमें कंसिडर करना है ये देखिए the share of Karupa limited were acquired by Swarupa limited on first July 2015 balance sheet हमारी कब की दी हुई है इकतीस मार्च सोलह की इकतीस मार्च सोलह की बैलेंस शीट है ये जो बैलेंस है हमारे पास इकतीस मार्च दो हज़ार सोलह के हैं जबकि एक्विजेशन जो किया जाता है वो हमारे कब का है इकतीस मार्च दो हज़ार सॉरी हाँ, एक्विजेशन जो किया जाता है वो कब किया जाता है एक जुलाई 2015 को किया जाता है on 31 March 2015 Karupa limited has following balance 31 मार्च को जो बैलेंस है वो हमारे पास कितने का है जनरली जीरो दे रखा है दो लाख चालीस हज़ार रुपये का और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है एक लाख रुपये का अब करंट ईयर के प्रॉफिट आप निकाल सकते हो पुराना प्रॉफिट और पुराना जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है पुराना प्रॉफिट और पुराना जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है साल के स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिजर्व सरप्लस थे वो दो लाख चालीस हज़ार रुपये के और एक लाख रुपये के हैं जबकि क्लोजिंग हमारे पास हैं तीन लाख रुपये के और दो लाख रुपये के अब देखिए जनरल रिजर्व में बढ़ोतरी कितने की हुई साठ हज़ार का जनरल रिजर्व बढ़ गया है और जो प्रॉफिट है उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई एक लाख से बढ़ के कितने हो गए दो लाख हो गए तो एक लाख रुपये का तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया और साठ हज़ार रुपये का हमारा जनरल रिजर्व बढ़ गया जो कि हमारा करंट ईयर का है अब बारी आती है कैपिटल प्रॉफिट की और रिवेन्यू प्रॉफिट की वो हम कैसे कैलकुलेट करें तो जो हमारा एक्विजेशन से पहले की डेट का है वो तो हमारा कौन सा हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा एक्विजेशन की डेट क्या है एक जुलाई 2015 तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग कैपिटल प्रॉफिट अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो हमारा देखिए कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे आपने आपका कैलकुलेट कर रखा है एक अप्रैल 2015 को हमारे पास दोनों चीज़ों के बैलेंस दे रखे हैं दो लाख चालीस हज़ार प्लस एक लाख तीन लाख चालीस हज़ार का तो हमारे पास ये हो जाएगा बैलेंस एक लाख चालीस हज़ार प्लस एक लाख तीन लाख चालीस हज़ार रुपये का तो बैलेंस ये हो जाएगा दोनों मिला के और रही बात करंट ईयर के प्रॉफिट में से करंट ईयर का प्रॉफिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन लाख रुपये हमारे अब हैं जबकि स्टार्टिंग में कितने थे जनरल रिजर्व के दो लाख चालीस हज़ार रुपये प्रॉफिट की स्टार्टिंग में थे एक लाख और अब हैं दो लाख साल के दौरान हमारी बढ़ोतरी हुई एक लाख साठ हज़ार रुपये की एक लाख साठ हज़ार रुपये में से समय अवधि के आधार पर हम इसको बांटेंगे हम ये मानेंगे कि पूरे साल में हमने बराबर प्रॉफिट कमाए हैं तो उस कंडीशन में बराबर प्रॉफिट अगर कमाए हैं तो एक जुलाई तक हमारी समय अवधि कितनी बनती है अप्रैल मई और जून तीन महीने और बची हुई अवधि नौ महीने तीन अनुपात नौ के अनुपात में इसको बांट दो जो हमारे पास एक लाख साठ हजार रुपए है इसको तीन अनुपातें नौ के अनुपात में बांट दो बारह से डिवाइड करोगे बारह पांच साठ और पांच तीन पंद्रह आई थिंक पंद्रह हज़ार जो होगा वो हमारा एक तरीके से पंद्रह हज़ार पंद्रह हज़ार हमारा आ जाएगा एक मिनट करंट ईयर का प्रॉफिट हमने कमाया है साठ हज़ार एक लाख साठ हज़ार है तो ये हमारा बनेगा एक लाख साठ हज़ार को बारह से भाग देना कितना बनता है तेरह हजार तीन सौ तैतीस सर तेरह हजार तीन सौ तैतीस तैतीस पॉइंट थ्री हाँ या इसको एक, एक तरीके से और कैलकुलेट कीजिए तीन बटे नौ के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए तीन बटे बारह के हिसाब से एक साठ हजार को दी एक लाख साठ हजार गुणा में तीन बटे बारह चार से डिवाइड कर दो चार सौ के सोलह चालीस हजार चालीस हजार आ गया ना तो चालीस हजार रूपए हमारे क्या आ गया रिवेन्यू सॉरी ये कैपिटलाइजर का प्रॉफिट करंट ईयर का आ गया तो ये हमारा चालीस हजार रूपए जो प्रॉफिट निकल के आया है स्क्रीन शेयर हो रही है ना साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है साथ में हाँ तो अपने आपको एक बार म्यूट कर लीजिए चालीस हजार रूपए जो निकल के आए हैं ये हमारे करंट ईयर के कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हो गए टोटल कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हमारा हो गया तीन लाख अस्सी हज़ार रुपये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट निकला है अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है no part of amortisation expenses was write off during the year end thirty first March two thousand sixteen दो हज़ार सोलह को जो हमारा साल ख़त्म हो रहा है उसके दौरान हमने किसी भी तरह के अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस को राइट ऑफ नहीं किया है इसका मतलब जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस हमारे बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं वो सारे के सारे पिछले साल के हैं तो दस हज़ार पाँच सौ की अमोटाइजेशन एक्सपेंसिस पिछले साल के हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्विजेशन से पहले के किसी भी तरह के कोई भी हमारी अनराइट ऑफ अनराइट ऑफेबल एक्सपेंसिस होते हैं तो उनको अब हम कैप्टन नेचर का मानते हैं और कैप्टन लेजर के एक्सपेंसिस को कैप्टन नेचर के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो दस हज़ार पाँच सौ जो होंगे वो कैप्टन लेजर के प्रॉफिट में से लेस करेंगे बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा तीन लाख उनसठ हज़ार सॉरी उनहत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये ये हमारा नेचर का प्रॉफिट आ जाएगा पर एक्विजेशन प्रॉफिट आ जाएगा कहने का मतलब ये है जब बात आती है रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट की तो रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट हमारा यहाँ इसने कैलकुलेट नहीं किया है चलो मैं बता दूंगा रिवेन्यू नेचर का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया था एक लाख साठ हज़ार करंट ईयर का प्रॉफिट आया था एक लाख साठ हज़ार उसका एक्विजेशन से बाद की डेट का यानी कि एक जुलाई से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च दो हज़ार सोलह तक नौ महीने का जो प्रॉफिट बनेगा वो हमारा कौन सा प्रॉफिट बनेगा नौ महीने का प्रॉफिट बनेगा वो हमारा प्रॉफिट बनेगा after acquisition profit after acquisition profit या रिवेन्यू प्रॉफिट वो हमारा कितना बनेगा एक लाख बीस हज़ार एक लाख साठ हज़ार गुणा में नौ बटे बारह नौ बटे बारह को काटेंगे तीन से तो तीन नौ और तीन सौ के बारह चार से एक लाख साठ हज़ार को काटोगे तो ये हमारा बनेगा चालीस हज़ार चालीस तीन एक सौ बीस एक लाख बीस हज़ार हमारा आ जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट जो कि यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है रेवेन्यू प्रॉफिट दैट इज एक लाख बीस हज़ार रुपये अब बारी आती है कि होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना रहेगा preparation of consolidated balance sheet of both the companies on thirty first March two thousand sixteen दोनों कंपनियों की हमें कंसोलेटेड बैलेंस शीट तैयार करनी है अब होल्डिंग कंपनी का शेयर हमारा देखिए पिचहत्तर हजार शेयरों में से पैंतालीस हजार शेयर लिए गए हैं पिचहत्तर हजार में से पैंतालीस हजार शेयर लिए गए हैं तो यहाँ पे रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रेशियो हमारा बनेगा पंद्रह पैंतालीस और पंद्रह पाँच पिचहत्तर तीन बटे पांच रेशियो हमारा कितना रहेगा तीन बटे पांच टोटल शेयर में से तीन हिस्से होल्डिंग कंपनी के और टोटल हिस्से पांच दो हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अब बारी आती है कि पेड अप वैल्यू कितनी होगी पैंतालीस हज़ार शेयरों की पेडअप वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो बीस रुपये का एक शेयर था पैंतालीस गुणा में बीस टोटल हमारी वैल्यू बनेगी पैंतालीस गुणी नब्बे दैट इज अमाउंट कितनी हो जाएगी नौ लाख नौ लाख रुपए की अमाउंट हमारी पेडअप वैल्यू हो जाएगी हमें मिलते कितने नौ लाख के बदले में ग्यारह लाख रुपए पे किए जाते हैं तो ग्यारह लाख रुपए हमें मिलते हैं इसमें से हमें जो पेडअप वैल्यू है वो लेस कर देनी है नौ हज़ार सॉरी नौ लाख लेस करेंगे उसके बाद जो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट था कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हमने अभी निकाला था ये हमारा आया था तीन लाख उनसठ हज़ार पाँच सौ तीन लाख उनसठ हज़ार पाँच सौ इसमें भी हमें कितना तीन बटे पाँच हिस्सा निकालना है तीन बटे पाँच हिस्सा इसका कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा दो लाख इक्कीस हज़ार सात सौ रुपये टोटल पेड अप वैल्यू हमारी बनती है ग्यारह लाख इक्कीस हज़ार सात सौ रुपये जबकि मिले हमें कितने ग्यारह लाख तो कैपिटल रिजर्व कितना क्रिएट होगा देखिए ग्यारह लाख हमें मिले हैं मिलने चाहिए थे ग्यारह लाख इक्कीस हज़ार सात सौ तो टोटल अमाउंट हमारी जो कम हमें मिली है इक्कीस हज़ार सात सौ का हमें लॉस हो रहा है या सब्सिडरी कंपनी को लॉस हो रहा है वो हमारा कैपिटल रिजर्व के रूप में क्रिएट होगा उसके बाद आता है calculation of minority interest minority interest कैसे कैलकुलेट करोगे जो बचा हुआ हिस्सा है दो बटे पाँच हिस्सा दो बटा पाँच हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा अब पिछहत्तर हज़ार शेयरों में से पैंतालीस हज़ार शेयर दे दिए गए हैं तो बचे हुए शेयर कितने हो जाएंगे तीस हज़ार तीस हज़ार शेयरों की पेड वैल्यू कितनी हो जाएगी तीस दुणी साठ दैट इज़ ए छह लाख बीस रुपये का एक शेयर है तो छह लाख रुपए हमारी पेड वैल्यू हो गई सेम इसी तरीके से कैपिनेचर का जो प्रॉफिट है उसका दो बटे पांच हिस्सा आपको निकालना है तो दो बटे पाँच हिस्सा उसका कैलकुलेट करोगे वो हमारा आ जाएगा एक लाख बीस हज़ार उसके बाद सॉरी ये इसने अल्टरनेटिव मेथड से कैलकुलेट किया है यहाँ पे आ जाइए कैपिटल प्रॉफिट हमारा ये है इसका दो बटे पाँच हिस्सा एक लाख सैंतालीस हज़ार आठ सौ रुपये सेम इसी तरीके से रिवेन्यू प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था एक लाख बीस हज़ार एक लाख बीस हज़ार में से माइनॉरिटी इंटरेस्ट या दो बटे पाँच हिस्सा जो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आएगा अड़तालीस हज़ार टोटल माइनरिटी इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा सात लाख पचानवे हज़ार आठ सौ अब बारी आती है कि कंसिलेटेड बैलेंस शीट कैसे तैयार करें शेयर कैपिटल साठ लाख रुपए होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल जो पहले से हमें दिखाई हुई है एज इट इज शो करनी है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं जबकि जनरल रिजर्व सत्रह हज़ार के यहाँ पे हैं और सरप्लस हमारा दे रखा है सात हज़ार का सत्रह और चौबीस हज़ार चौबीस हज़ार तो ये हो गई और रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है वो हमारा कितना रहेगा रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा बासठ हज़ार रुपये दैट इज एक लाख बीस हज़ार का साठ परसेंट सॉरी बहत्तर हज़ार एक लाख बीस हज़ार का साठ परसेंट या तीन बटे पाँच परसेंट तो ये हमारा आ जाएगा बहत्तर हज़ार टोटल जनरल रिजर्व या रिजर्व सरप्लस में जो अमाउंट दिखाई जाएगी चौबीस चौबीस लाख कितने थे हमारे चौबीस लाख यहाँ से ये थे सात सत्रह और सात चौबीस चौबीस लाख बहत्तर हज़ार यहाँ से बहत्तर हज़ार यहाँ ये थे बहत्तर हज़ार ये कितने बन गए चौबीस लाख बहत्तर हज़ार चौबीस लाख बहत्तर हज़ार प्लस में कैपिटल रिजर्व हमारा क्रिएट होता है इक्कीस हज़ार सात सौ का बहत्तर और इक्कीस है तिरानवे हज़ार बहत्तर और इक्कीस है तिरानवे हज़ार तो ये हमारे बनेंगे सात तिरानवे हज़ार सात सौ इक्कीस लाख चौबीस लाख तिरानवे हज़ार सात सौ चौबीस लाख तिरानवे हज़ार सात सौ टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हमारा आ जाएगा उसके बाद आता है माइनरिटी इंटरेस्ट ये हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं सात लाख पचानवे हज़ार आठ सौ का सात लाख पचानवे हज़ार आठ सौ का माइनरिटी इंटरेस्ट उसके बाद करंट लाइबिलिटीज दोनों कंपनियों की जोड़ के आप दिखाओगे करंट लाइबिलिटीज हमारी दोनों कंपनियों की अगर ऐड करते हो तो ये हमारी हो जाएगी पंद्रह और पाँच से बीस लाख रुपए की तो बीस लाख रुपए की करंट लाइबिलिटीज उसके बाद एसेस्ट हमारी आती हैं एसेस्ट में फिक्स एसेस्ट टेंजिबल एसेस्ट दोनों कंपनियों की जोड़ के दिखाओगे ये हमारी आ जाएंगी तिरानवे हज़ार तिरानवे लाख नवासी हज़ार उसके बाद इन्वेस्ट सॉरी इन्वेंट्री करंट एसेस में इन्वेंट्री दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे इन्वेंट्री अगर दे रखी है दोनों कंपनियों की तो दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे इन्वेंट्री हमारी बनती है दस लाख रुपए की ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं तीन लाख पचास हज़ार प्लस दो लाख पाँच लाख हैं पचास हज़ार के कैश बनता है दो लाख पचास हज़ार प्लस एक लाख है पाँच सौ तो ये हमारा हो जाएगा तीन और एक चार तीन लाख है पचास हज़ार है पाँच सौ कैश के रूप में आ जाएंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस हमारे ख़त्म कर दिए जाएंगे और और तो कुछ है ही नहीं दैट शोर तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको बैलेंस शीट में शो करनी है ये आपका वर्किंग नोट्स दिखा रखा है इसमें सेम उसी तरीके से कैपिटल रिजर्व हमारा इक्कीस हज़ार सात सौ का क्रिएट होता है जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का सत्रह लाख का दिखाया हुआ था प्रॉफिट का बैलेंस था वो हमारा सात लाख रुपये का दिखाया हुआ था और सुपीरियर लिमिटेड से जो ट्रांसफ़र हो गया है बहत्तर हज़ार रुपये का वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है सात लाख बहत्तर हज़ार ये ऐड होंगे सत्रह लाख ये ऐड होंगे इक्कीस हज़ार सात सौ ये ऐड होंगे टोटल जो होगा वो हमारा चौबीस लाख तिरानवे हज़ार सात सौ रुपये का बैलेंस आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का अन्य किसी तरह का इसमें कोई इश्यू है नहीं पंद्रह का क्वेश्चन सेम है और सोलह का क्वेश्चन जो होगा वो हमें कल डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही इसमें अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसे ये क्लास फिनिश होती है इसके बाद आप डिस्कस कर सकते हो पूछ सकते हो तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें